Hadi ver. Né? Né? eu mu? ver, eu só ağzına basma ya. No, quer dizer, para o futebol. Deixa eu ver. こいつは。 Burada bilirsiniz, bir bitkisini bir var. Bak bunu kapta da kuro. He, hazır segno Così che? Il Toglielo ce l'hai? Sì. Ce l'hai ce l'ho io? Sì. Guardami. Ce l'hai ce l'ho io? Sì. Perché non ce l'ho io? Perché non ce l'ho Thank you. 嗯。 Você que deve pensar É que tá, se você puxar no meu, você tem nas café, você não vai água. Ah, хорошо. Eu tô falando jogar no lugar, não vai se desviar, é

Eh, no, no, no, no, Esa, a la peste. Oh, what you know?

vou fazer mesmo. Eu digo, digo. Ah! Ecco, ecco, non devo dire se se non posso. Se non fare fatta le dire. No, no. Se fatta le dire, che bella, bella. 你别打了，打死！我靠，我也是，这又怎样？我也是，你看这，你看这，我也是，真的，真的。

dedi. Kız yok. Burada. Sert. Yolda gayet. Yolda kız. Sırası kızı bir klas tabi tuttu. Bakın kapısı. Kızı. Kızı zaman daha az. Daha az soğuk. Kızı. Dá para, dá para, dá para, dá para, dá para, dá para, dá para, dá para, dá para, Essere bitte gut. Das ist doch, das ist doch, das ist doch, костер. Где хули с этим? Ну вот такой же сепарный тут. 어, 까워 그래서 엄청 왜 이거 진짜 왜 무서워 무서워 무서워 무서워 이런 거만 벌써 해줘야 돼 음. 음. 넌 이거 아무도 무서워 그지야 東村フォーカス青い確か青い確かうん Тебя как выиграть? Мама, без бутафок. Здесь бутафок, я а не павитовся. Là, c'est un peu Là, c'est un peu C'est un peu Ah, Voilà. Mmh. Sur Oh, <laughs> ecco, il mio cazzo. Ma è distrutta. Oh, no, cosa mi ha messo qui? Vabbè, io faccio do for Jesus. 어디로 가? 왜 나왔어? 들들들들 Eccolo! Schizzo. Deno. ぜひまたどうぞ。 безопасности. Вот. Сейчас будет Подержи, подержи. Куда какая ёбаная ловят. Ты там, вот он, ты там сидел, не стыдишься. Ты не стыдишься. Вот. Вот, вот. Bakıyorum. Size. Bakıyorum. Bakıyorum kızlara bak. Selam abi. Kızım senin kızın ya. Vero? Eh. Gracias. Gracias. meu casinho. Eu acho que eu quero que eu estava bem. Eu não sei. Eu quero que eu estava bem. Spastio. Ma te mi dico sempre Tony, io sono scomodo. you. 这个。 응. 음, 음. 嗯。 Нравится. Нравится. هيك الله عرفت sto tra, tra, trazzando ho 87 eh, non lo هذول المعلبة كذا والله ما فيش cosa. W di più Оценка. Lucy was スターか脳が来るか休むかそう тебя в раз спутал. Выглядит. Стоп! Стоп, стоп! Это что, мы там? Allez. Non, non, non, c'est pas qu'il m'insulte. Je Mais J'espère que vous

Wydać nigdy skarb. Spakujcie się, ale są. Eee, no poju. Kreka. Spakujcie się, ale Spakujcie się, ale są. Ty, eee, eee, eee, teraz boju. Ty spakujcie から年はそうめっちゃロンっぽいよスパからさしたそうええっちゃんっぽい え、え、え、出ます、はい。What is it, boy? Two, two, two! You're the phone! What's up? That doesn't have you. Dinozaur. No, no, no, no, no, no, no, no, no, Yürüdü, yürüdü, yürüdü. Bakalım. Yavaş yavaş yavaş. Anladım. Neyse. Ee, durma sakın. Sakın. Ne zaman sözü